приветствует тебя. Тик Digital Compact Max Digital приветствует тебя. Поздравляю всех с, наступ, с наступившим 2020 годом. Две двадцаточки. Вот. Желаю всем в кармане иметь по две двадцаточки баксов. Вот. Всегда <clears throat> носить с собой. На счастье, так сказать. Вот. <clears throat> Диста Компакт Max Digital представляет упаковку книг. Одному человеку, второму человеку сказки братьев Грим и третьему человеку два компакт-диска «Двойной Хэллоуин», группа «Союз» и «Дрим Театр» официал Бутлеха. Также что сейчас мы это все запакуем и отправим. Вот. Для этого есть у нас коробочки. Вот. Целая, целая куча коробочек вот от новой почты. дисков будет. Это можно и не для дисков, то для книжек. Вот, ну сейчас запакуем. Сначала одну посылочку, сюда две книжки должны влезть. Вот, как раз они сюда влазят. Болтается, да? Ну сейчас что-нибудь туда засунем. засовывать что-нибудь. Картон какой-нибудь вот. У меня тут есть. Картон. Картон. Кстати, играет. Сейчас ты слушаешь треки, которые детские мелодии. Мой новый трек для озвучки моих роликов. Я снимаю видео про уточек, как они плавают на речечке, про утят, про селезней. Ну, это как раз Вот, запаковал все. Теперь оно особо не болтается, нифига там. Запакую ее вот таким фирменным своим скотчем. украинским орнаментом, можно сказать. Вот, все. Так. Есть. Одна посылочка есть. Сейчас будет вторая посылочка. Так, это вот сказки братьев Грим. Сюда положим сказки братьев Грим. Тоже берем, значит, Thank you. О, где-то мелодия мне очень понравилась. болтается. Это уберем. Ладно, это не фирменным скотчем запаку, потому что, блин, ёбаная, блядь, хуйня. Обычным скотчем, чтобы он не слетел. Скотч тут. Это для отправки ухода. для отправки легкой почтой. полочка. Вы ну, тут можно книжки тоже так сделать. Ненадежно. почта. Делаем так. В принципе, книжки на суммы нормальные куплены. Так, а диски сюда. диски мы запакуем сюда. Вот в такую штучку. Вот диски тут все идеально. С буклетиком все как полагается. Все, вот диски. какой двойной. Вот он двойной. Без бонусов сегодня. Отправляю все без бонусов. Потому что чувствую, что человеку они не нужны, те, что у меня бонусы остались. Там музыка совершенно другого направления, скажем так. Нафиг она ему нужна. Так вот запаковываем. запакуем так, как надо. ничего не шевелится. я 16 минут запакую уже. Ни хрена себе. Долго я. Вот это все удалено. Все. теперь можно идти отправлять. Вот. Да, в Киев книжки две. Это Изяслав какой-то. <laughs> И это в Киев. Вот. вот диски все, тут ничего не болтается. Все. И книжечки, вот все. Все, подписывайся на мой канал, покупай у меня диски, у меня есть на продажу футболки, книжки, аудиодиски, DVD-диски. Вот. аудио, свои аудиокнижки есть на продажу. Кстати, да, уже появились. Первая книжка у меня есть, аудиокнижка, называется «Беседы современной молодежи». Вот. Вторая книжка будет называться, сейчас она в разработке, будет называться как «Для соискателя». подробное пособие по выживанию для соискателя. Все, пока-пока. С практическими примерами.